三千大千世界にあって陸道主上万物生霊は誠にちっぽけなものそれは妖怪とて同じこと気を抜けば他の種族から虐げられもてあそばれやがては殺されだからこそ誰かが教えてやらねばならんのだ生き残るため強き者のもとに集うことを 奴は混沌の海に立つ灯台のようなものだ圧倒的な力と明晰な頭脳そして恐ろしいほどの冷静さを持っているそれこそが四天童子妖怪の頂点に君臨する男よだが 腹立たしいことに奴は今、二つのものに溺れている。女と酒だ女の名は、鬼女もみじ。奴のせいで四天童子は、一刻も早く、奴に己を取り戻させねばならぬが、一体どうしたものか。そうだ生命 鬼女もみじとも縁あるあの陰陽師を見れば、四天道寺も失った怒りと憎しみを取り戻すに違いない見るがいい森の中に一本の朽ちた柱が立っているだろう あれはかつて神社の本殿だったものだ。風神を祀った大層壮麗な神社だった。ある時、嵐の夜が続き、麓の村が洪水で飲み込まれそうになった。村人たちは変わるがある神社に参り、神に助けを請うた。とはいえ、風神とは風を司るもの。 水を意のままに操ることはできないのにどうして洪水を止められようそれでも風神は視力を尽くして水の流れを変えた村を守りきったしかし代償として片目を失うことになった災難は去り月日は流れた村人は一人また一人とこの地を離れた風神は忘れ去られ 神社もまた廃れていった。けれど、風神は氏子を忘れなかった。毎日社殿の傍らに立ち、氏子が訪れるのを待った。来る日も来る日も待った。いくつもの冬が過ぎて、それでも彼は待ち続けた。石段は苔に覆われ、社殿は埃に埋もれていった。 壮麗な本殿はやがて柱を一本残すのみとなった終わらないほど長い年月を神はたった一人ここで過ごしたそして氏子を失ったせいで神たる資格さえ失われた本当ならこのまま森の中に消えていくべきだったのだろうだが神は妖怪に落ちる道を選んだ 妖怪となった今ではもはや氏子に服をもたらすことはかなわないそれでも彼は自分の力で皆を庇護したいと願ったのだたとえ怪しき姿になろうともずっとこの場所を見守っているだろうお話はこれで終わりだ我が数百年はこんなおとぎ話に過ぎなかったのか